За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайхан урж байна уу? Сайхан урж байна. Намаг галуудрах гэдэг. Би тэгээд өнөөдөр Жадамбаа гэдэг хуухнтай уулзаж яг сургаар л би нэг юм мэднэ те. Хуухнтай уулзаж байгаадаа баяртай байна. Таны нэвтрүүлгийг гэхдээ Америкаас бэлдсэнийг бол их үзсэн. Тийм үү. <laughs> Тэгээд би хэдэн онд үлээ намайг Америк явахаас өмнө Global SEO гэдэг нэвтрүүлэг анх эхэлж ирсэн. Тэрийг би яг тэр үед залууч байсан. 2008 оны 5 сар намайг Америк явахаас өмнө Globus Yacht нь бол нөгөө дэлхийн цалинг Монголд Монголд гэдэг. Тэр э, reality show явж илаа. Тэр үед би энэ э, Жаданба гэдэг залууг харж ирсэн. Тэрнээс хойш хаяа нэг зургтай реклам ойрын үед бол рекламаар нэлээ хараад байгаа. <laughs> А бас э, чиний ном бүтээсэн тухай би сошиал дээрээс бас үзчихсэн. Уншижсэн. Миний мэдих тодорхой хэмжээний баг мэдлэг маань юм. Тэгэхээр өнөөдөр хоёлаа нэвтрүүлгээрээ Шаданбаа гэж хуухныхаа үдхийн юм гэдэг дээр илүү төвлөрч ярихыг хүсэж байна. За тэгэхээр эхний асуулт. Баг насаа хаана өнгөрөө? Багада ер нь ямар хөөхт байв? Чиний өнөөдрийн Шаданбааг бий болгоход нөлөөлсөн баг наснаас чинь илүү төлөвшөл чинь нөлөөлсөн хүчин зүйл юу байв? Чи энийг нэг хурцлах уу? За тийм. За ямар ч байсан нэвтрүүлэгтээ сурж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Тэгээд э, миний хувьд бол би эхөөд огт цагаа өгнө гэж ядсан ба. Дорногов аймгийн дэлгэрэх сум төрсөн. А сайн шандад төрсөн дэлгэрэх сумын уугуул. Иргэд бол Дорногов аймгийн дэлгэрэх сум төссөн гэсэн үг. За 10 жилийн сургуулаа бол ээжигээ дагаж нөгөө манай ээж минь хинтийн буруу дөрт очиж шилжиж багшилж байсан учраас а тэнд бол 10 жилийн сургуулаа ингээс өвөлдөө очиж сургуультаас очино. Бусад үед нутагтай байдаг. Энэ ийм нүүдлийн шуу шиг амьдралтай хүүхэд явж байгаад 10 жилээ төгссөн. За би чинь бол ерөөхдөө бол өөгийн хүүхэд цагаа өнгө гэдэг хүний өргөмөл хөвгт нөхгүй. Тийм үү. Харин хамгийн гол нь шинэ овгчийг сонсдоод байсан байхгүй юу? Манай яг хуу эмээ чинь нэг 7 хөвгт гаргаад 3 хүүхэд нь хүү гараад эндцсэн юм билээ. Тэгээ ерөөсө хүү тогтдгүй айл. Тэгээ хүү тогтдгүй айл байж байгаад хоёр дахь охиныхон хамгийн том хүүг өргөж аваад тэгээд би нэг өөрөлдөл айлын 5 дахь хүү болж одоо тэр айлд өргөцсөн гэсэн. Тэгээд нөгөө настай хүн дээр өргөцсөн хүн учраас ерөөдөө багаасаа бол өөтөөгөө хоёулаа нэг мал малдаг. Хөдөг хөдөөгийн байсгалангийн 2 гэж нэг кино байдаг шүү дээ. Хөдөөгийн байсгалангийн тэр шиг л нэг өвгөн дагуул дагуул хүү дагуулал явдаг. Тийм л байсан одоо нутгийнхан бол бүгд сайн мэддэг. Ийм хүү байлаа. Тэг яг хуу зүгээр тэр хүнтэй би өсснөөсөө болооч тэр юм харьцангуй хүмүүстэй нэг тийм яриа маань ихлүү нээлттэй илүү тэр хүнийг сонсдог те тэгээ нэг хүнтэй юм яриа сухлаараа ерөөс өдөржин шүнжин чумраг хамаагүй үргэлжлүүлээ хуучлаа суучдаг за тэгээ халуун цай уух юм бол бүр хурдан уун бүр хүмүүсээс хамаагүй хордоо удаг. Энэ миний нэг багадаа авсан дадал юм шиг байгаа. <laughs> Өвөтэйгөө нэг настай үлчэн чи ингээд хөдөө айлд явал очих чаа хар халуунд чинь говьд тийм биз дээ. Нэг халуун цай хийгээл өгөн дээ. Тэр халуун цай гэж нөгөө чинь би жоохон хөөх дуунгууд манай өвөө загнаад хурдуу мордыг гин. Тэгэл би тэр нөгөөтэй чи очиж хурдуу усараад айгуу нөгөө халуун цай хурдуугаас урцсан. Тэгээ ингээл ингээ бодглоод тэр хүнээс авсан эрэг болон сөрөг зөндөл юм байна. Гэхдээ ихэнх нь ерөөсөө л 90% дандаа л тэр э, настай хүний хажууд өссөн хүүхэд гэдэг чинь ямар байдгүй яг л тэр бүх зан төлөвийг те өрөв сэтгэл цагаан зан гэл бүх юмыг л өвлөж өдий хүрсэн. Тэгээ өнөөдөр яг амьдрал маань тэр хүний өвлүүлсэн зүйл хэлсэн сургаал өдөр болго миний жихэнд хоногшуулж исэн тэр философи бол амьдралд өдөр тутам авч явж байгаа. Тэгэхээр би ямар ч үсэн зөв хүний гар дээр өссөн. А зөв хүний үүлийг үргэлжлүүлж яваа гэдгээр бол хуунд их баяртай байдаг. Одоо хөдөө тэр настай хүмүүстээр өссөн хүүхдүүдийг хөвчлэх том яриатай. Оо тийш үү. Аа их э, хашир тий хэрэг юм давтууфи гэд байдгүй. Тэгэхээр яг одоо өнөөдрийн Жаданбаа гэдэг тэр нөлөөлсөн гол зүйл одоо чи одоо ингээд эргээр харахад бүр илүү одоо тийм өвлөд аваад үлдсэн ч юм уу тийм ямар чанар байна. Яг хөө зүгээр тэр хүний хилжээсэн сургаалууд нь өөрөө намайг бас энэ Жаданбаа гэдэг хүний бий болоход суурийг анх тавьж өгсөн. Миний яг дээдлийн үе чинь манай тэр э, цагаан өвгөн гэдэг хүний ах нь ойд гэж том оточлан байл. Тэгээ ер нь дээгүүрээ дандаа том ламдлаар лам нартай байсан. Тэнгүүт намайг ерөөд лам болгоё гэдэг гэсэн байхгүй. Тэгээ би чинь багасаа өөрийгөө ер нь лам болно гэд итгэцэн. За би ер нь лам болно л гэж боддог хөөхдөөс. Тэгээд тэгээ явж ирсэн гинт яасан мэдэхгүй манай аавл нэг өдөр чи ер нь лам болоод хэрэггүй юм байна. Цаг төр эргүүл юу ч болоо илээ. Өдөөний хүмүүс чинь нэг тийм консерватив <laughs> бодолтой байдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь чи ер нь хөөлч бол Тэгээ би чи үе маягүй гинт хуульч болдог хүн болоод хуулийн сургууль бэлдээд. Тэгээ би чи ихсэг олон улсын их сургуульд хуульч мэрэгжлийг бакалавр зэрэгт эрх зүйч мэрэгжлэр төгсөөд дараа нь энэ сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээ яг хуу яг энэ мэрэгжил дээрээ суйрлаад би улс төрийн босролын ахтмын багш эрдэмчлэгэд ажилтан болж ийла. За үргэлжлүүлээд би тэр таны яриадаа тэр глобал үдирдэгт санг үүсгэн Утган Батан найцтайгаа үүсгэн байгуулцаад явж ийла. За дараа нь ингээд Арслан намын нарийн бичгийн дарга, улс төрийн бодлогын хэлтсийн дарга тэгээд мэдээллийн технологиуд харилцаа холбооны газрын дарга ингээд ерөөдөө бол түүхэн замлаа авч үцэх юм бол маш богино хугацаанд тодорхой тооны албан тушаалуудыг хашаад явсан байдаг. Тэгээ нэг үр хэлэх юм бол би ч одоо 25 настай Ардс намын нарийн бичгийн дарга устрын бодлого хэлтсэн дарга болж ийл 29 настай агентлагийн дарга болж ийлээ тий. Тэгээ яг энэ бүхний чинь суурин дандаа л юу байгаад байсан бэхээр тэр хүний л өгөгдөл байхгүй. Ерөөсөл тэр өвгөний л надад захижсэн өгөгдөл, асуудал танджсэн хандлага те юмыг эргцүүлэн бодох чадвар те энэ болгоны чинь дандаа тэр хүний өгөгдөл дээр суйлж. Тэр хүн бол нөгөө эрүүл төрцөн байхад бусдын дандаа нөгөө гаднаас дандаа өгөгдөл авч ич хүн өөрөө бий болдог шүү дээ те. Тэгэхээр яг миний ерөөсөө суур дандаа тэр хүний өгөгдөл. Хүнтэй харилцсан ярихаас эхлүүлэл бүх юм дандаа тэр хүний манераар л бий болсон. Тэгэхээр би бол өнөөдөр өнөөдрийн байгаа жадсан бай бол одоо ингээ миний ярьж байгаа магадгүй тэр хүний л өгөгдөл бас ингээд олон залуучууд манай хүү бас надад гомдолж ирсэн л да. Тэр үед болохоор заа чи банкны хүн бол гэж би том хүүгээ. Ер нь ирээдүйтэй. Тэгсэн чинь манай хүү өнгөрсөн жил надад юу гэж хэлсэн гээ. А би бол утга зохиолын хүн болох байсан юм билээ шүү дээ. Одоо ингээ харсан чинь та чи хүчээр банкны хүн болгоцсон. Гэт э, тэгэхээр яг нөгөө нэг мэрэгчл сонголтын дээр аавчуд их хүчилдэг шүү дээ. За ирээдүйд Энэ бол хэрэгтэй мэрэгжил банкны хүн эдийн засагч, хуульч, олон улсын харилцаач гэдэг юм сонголтууд их байлаа. Тэгэхээр чи хуульч мэрэгжил эзэмсэнд ер нь харамсдаггүй. Уг нь бас арай өөр юм чиний авьяас байсан биш үү? Яг одоо бол би хуульч мэрэгжил эзэмшдэг ерөөсө харамсахгүй байгаа. Сүүл би Сөүлийн үндэсний их сургуульд мэдээллийн технологийн бодит төлтийн инженерээр дахин сурлаа. Тэгээ ингээ би хоёр дахь мэрэгжил эзэмшлээ. Тэгээд хуучин миний хуулийн сургуульд авсан суур маань мэдээллийн технологийн бодлого төлөвлөлтөд уялдаад ирэхээр аюу тийм цогц хэлбэрлөг орчиж байгаа. Тэгэхээр одоо ч нөгөө нэг хуульч нөрөө яг дагнсан хэлбрээрээ биш яг нөгөө салбарлуугаа илүү төлхөө орж шүү дээ. Төлхөө орж ирнэ. Чи барилгын салбарыг хөгжүүлье гэж ивэл өөрөө давхар хуулийн мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа хэрэг. Тэр дундаа Европ, Америк нэгдсэн улс руу бол яг мэрэгжлийн чиглэл манд яг тэр тал руу орчлоо шүү дээ. Яг инженерийн салбар бол давхар дагнсан 2 3 нэг тийм чиглэлүүд орж иж. Нэг нь IT суурь орж ирчих тийм. Хоёр дахь нь ингээд чи яг менежментийн төвшөнд болоо удирдлагын төвшөнд явах юм бол эрх зүйн суурийг заавал давхар авах хэрэгтэй болоод ирж байгаа. Тэгэхээр л зүгээр дан ганц одоо юу гэдгийг эрүүл мэндийн менежментээр төгсчөөд эрүүл мэндийн салбарт бас амжилт олох вэ гэдэг нь 50% болчиход байна шүү дээ. Тэнгүү тэн дээр нэмэх нь эрх зүйч гэдэг энэ суурийг авч ийж өөрөө цогц болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ерөөсөө бүх зүйлийн бүх харилцаа ч нөөрөө хууль дээр үнэлэгддэг учраас энэ харилцааг зохицуулж байгаа суурь ойлголтыг эзэмшнэ гэдэг нь өөрөө алдаа биш. Тэгэхээр бол тэр хүний надад зөвлөсөн тэр зүйл өөрөө зөв байж л гэж би одоо харж байгаа. Одоо бол миний амьдрал тэр хүнээс өөр ментор байхгүй шүү дээ тухайн үед бол. Ер нь. Одоо бол орчин цагийн залуучууд маш их менторуд гараад ирчлээ. Интернет үзээл энэ ирээдүй хаашаа явах юм? Энэ мэрэг шил юу болох гэдэг өөрөө харчиж байгаа байхгүй тийм. Бидний үед бол зүгээр магадгүй манай аав зайлвал хинтэй ч ярьж сууж байгаад ер нь хөөлч зүгээр ингээ ойлгоцсон юм. <laughs> Тэгэл яг тэрийг яриад надаа энэ их зүгээр юм байна л гэл ярьсан л байгаа шүү дээ ойлгомжтой тийм үү. Тэр нэг Зүгээр эмнэг сургагч гэдэг одоо диплом диплом юм уу да нэг юм гэрчлэл байдаг гэсэн нэг юм одоо эмнэг сургагч, нэгдлийн эмнэг сургагч гэдэг нэг тийм мэрэгжил гэхэд одоо хайшаа юм мэрэгшүүлдэг ч юм уу. Тийм л төвшний малчин байсан хүн чи минийхөө хуульч болох ёстой гэж хэлсэн хэрэг хин нэгэн хүн хуулийн тухай ойлголтыг ярьсан л болж байна. Тэгээ тэр хүн надад ментор хийсэн, би тэрүүгээр нь сурсан тийм үү. Гэхдээ эргээд харахад өнөөдөр би а яг тэр хүн надад зөв юм хийж өгч байл гэж би бодож байгаа. Би Тэгэхээр юу гэж хэлж ийнө вөхөр би харамсдаг байл гэсэн. Аа тий. Тэгэхээр за чи бол харьцангуй залуу хөлч. За яг уу одоо өнөөдөр Монголын нийгэмд одоо миний харж байгаагаар нэг зүйл байна. Хууль байдаг Монголд. Одоо зарим мэрэгчлэн хүмүүс хэлж байгаа хгүй Монголд бол хууль бол ихээр сайн хуулиуд байдаг. Хэрэгжүүлдэггүй гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо жишээлбэл бид нар Америкт байлаа би одоо англи хэл сайн мэдэхгүй, хуульч сайн уншихгүй байна тийм үү. Гэтэл бүгд хуулийг ямар нэгэн төвшөнд сахиж мөрдөд яваад байна. Тэгэхээр тэнд нэг механизм байна тийм үү. Тэр хүн заавал тэр хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. Нэг талаас. Хоёр тэгвэл бид нар нэг э, хуучны эрхчлөөний тухай ярихаар би бас нэг арай сөрөг юм харагдаад байна гэж хараад байна л да. Чи хичнээн дураараа дүргсэн ч гэсэн чиний эрхчлөө бусдын эрх ашигтай ашгаар хязгаарлагдаж явах хэрэгтэй гэдэг ийм юм байна. Тэгэхээр чи өнөөдөр Монголд хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байна гэдгийг эсрэг хуулийг ямар механизмаар бүх хүн дагаж мөрддөг болгох болох вэ гэж харж байна. Хууль мөрдүүлэх тухай ярихаас өмнө эхлээд хуулийн хийдлийн тухай ярмаар байгаа. За. Ер нь бол нөгөө за үндсэн хууль үндсэн хуулиас салбарж гарч байгаа бусад хуулиуд байна тийм үү? Тийм. Гэтэл та нэг зүйлийг ойлголтыг яриад байна шүү дээ. Яагаад гарсан хууль нь хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэж тийм үү? Гэтэл чинь яг тухайн харилцааг зохицуулдаг төсөөтэй хуулиуд хитрхи олон болчиход байгаа учраас тухайн салбарын мэрэгжилтэн ямар хууль барихаас хамаарат тэр харилцаа зохицуулагдаад байгаа хэрэг. Нэг үгээр хэлэх юм бол тухайн нэг стандарттай холбоотой асуудлыг тойрсон 2-3 ашиглаж болох үс хуулийн заалтууд бий болчихонгууд тухайн хүн хамгийн өөрт ашигтай хэлбэрүүд авч хэрэглээд байгаа байхгүй. Энэ амьдрал дээр кейсүүд төр зөндөө харагдаад байгаа шүү дээ. Тэр дундаа энэ шүүхийн процесс, үйл явц те. За тэгэл бусад юмнуудэр чи яагаад нөгөө нэг өөрт тохирсон хуулийг авч ирж чинь. Зүгээр ингээд тухайн нэг X гэдэг байгууллага дээр аваад үсгэд мэрэгжлийн нэлтийн эрхийн газрын барьж байгаа нэг хууль эрх зөрчим гэж тийм үү? Тэнгүүт аудитын барьж байгаа хууль эрх зүйн орчин байж гингээд ингээд салбар салбарыг зохицуулж байгаа хууль эрх зүйн орчнууд шүү дээ. Тэр хууль эрх зүйн тэр олон салбаруудыг өөр өөрийн барьж байгаа хуулиудын уялдаа гэдэг зүйл алдагдчихад байгаа учраас тэрний хэрэгжилтэн дээр асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Ухаанда та бол нэг хуулийг хараад байна шүү дээ. Нэг хуулийг хараад энэ хууль хэрэгжихгүй байна гэнгүүт чинь тэр хууль хэрэгжихгүй биш. Тэнд өөр хуулиар тэрийг зохицуулсан байгаа байхгүй. Тэгэд яагаад Тэгэхээр энийг нэг юу хэлэх вэ гэхээр одоо бид нар бүх энэ хуулиудлаар эргэж нэг анализ хийж бүгднийх нь уялдаа холбоог нэг төвшөнд аваачихгүй бол яг энэ ингээд олон төрлийн харилцааг зохицуулж байгаа маш олон салбар байгууллагуудын хууль чинь өөрөөсөө одоо зөрчилдөнд ороод эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо нэг Тэгэхээр энэ зөрчилдөнд орсноос болоод бодтойгоор амьдралд нөгөө үр дүн гарах хэвээр юм зарим зүйл нь гарахгүй байх. Магадгүй зарим дээр нь шууд гараал явжлаа л да. Энэ бол харцангуй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ийм асуудал байна. Тэгэхээр энийг л бид нар одоо нэг юм цогц утгаар нь их том зураглаар нь харж нэг талд нь гарахгүй бол одоо та бүдээр яриад тэмээти хууль хэрэгжихгүй нэг хэлчихээр бас өөрөө асуудалтай. Үгүй бас хэрэгжиж байгаа байхгүй. Ямар нэгэн хууль хэрэгжиж байгаа. Гэхдээ тэр хууль нь аль салбарын ямар хууль вэ гэдэг асуудал байхгүй. Одоо ер нь бол төрийн байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүст бол маш их хүндрэлтэй байдэн шүү дээ үйл ажиллагаа явуулахад аудит орж ирээ шалахад нэг хууль барайл ороод ирнэ. Мэргэжлийн хэлтний хууль барайл ороод ирнэ. Төрийн албаны зөвлөлний хууль барайл ороод ирнэ, тэ. Бүгд өөр өөрийн салбарын хуулиудаа барайл ороод ирдэг байхгүй. Гэхдээ тэр бүх хуулиудыг яг нэг байгууллага бүгдийг дагаж мөртгөхөөр яста нэг зөрчилдөд зөрчилдөөнтэй тэлээшг шиг юм болно шүү дээ. Аль руу нь харж яхаа мэдгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бидэрт бол яг ийм том асуудал үүсцэн. Тэгэхээр одоо энэ цааш та энэ одоо шин цагийн хуульчд те шин цагийн одоо ирээдүйн улс төрийн том том тоглогчид бол хуулийн айгүй том цогц мэдлэгтэй байх ёстой. Энэ дээрээ тулгуурлаад энэ хуулийн уялдаа холбооноот айгүй сайн хардаг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо хин нэг нь таалагдах гал те. Оо ийм хууль санаачлаа. Энийг энийгээр шийдчихийгээл тэгдэг. Гэтэл яг тэр хууль нь хэрэгт амьдрал дээр хэрэгж өнгөт нөгөө хуультайгаа зөрчилдөд эхэлдэг. Тэгээ нөгөө хуйлаа засдаг, нөгөө хуйлаа засангу дахиад хоёр хуулийн асуудал гараад ирдэг. Тэнгүү тэр хоёр хуулийн асуудлаа засангу гурван хуулийн асуудал гараад. Ингээд ингэж явсараад эн чинь нэг үгээр хэлэх юм бол ерөөсөө логикгүй ажлууд хийгээд байгаа тий. Тэгэхээр судлахгүй байна. Төлөвлөхгүй байна гэдэг л харагдаж байна л да. Хуулийн цоорхоо гэдгийг тэгж ойлгож болох уу? Хуулийн цоорхоо гэдэг бол арай өөр ойлголт. Өөр ойлголт. Би бол ингэж хараад хуулийн цоорхоо буюу хийдэл гэж ярьд юм л да. Тэр бол их өөр ойлголт. Чиний сая ярьж байгаагаар хуулиуд нь яг нэг чиглэлд биш ингээд нэг нь нөгөөгөө үгүйсгэсэн ч юм уу эсвэл одоо энийг хэрэгжүүлэхгүй байсан ч гэсэн энүүгээр нь явж болно ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар хуйлууч нь өөрсдөө тэрнийгээ үгүйсгээд ингээд олон хууль батлагдах тусмаа аа нэг бодлого болж чадахгүй байна гэж чи нэгдүгээр түнэлж чинь тийм үү. Аа тэгэнгүүт олон нийт бол юу гэж харддгийг гэхээр хуулийн цоорхоо байгаа учраас хуулийн ямар нэгэн залтыг хин нэгэн өөртөө ашигтай байдлаар ашиглаж болдгийм байна. Тэ энэ зайлшгүй шийтгэл авах байж тал гинтгэн нөгөө талдаа зүгээр энийг одоо арай өөр хөнгөн хэлбэрээр шийтгүүлээд гарчих боломж нь энэ талд байж идэг учраас гэдэг тийм л ойлголтууд яваад байна гэж хараад байна тийм энийг хэлбэр мөн үү мөн хэл хэл энийг хэлбэр мөн үү мөн нэгөр хэлвэл энийг нөгөө хин сайн ямар өмгөөлөгч тэрийг олж харж байгаас бас яг тийм хамаарч шүү дээ тийм тэр утга байхгүй би зүгээр танд энгийн жишээ хэлээ л да одоо за замын цагдаа тийм үү замын цагдаа ямар хөл барьдیں۔ Тэр замын цагдаа буюу тэр зам дээр явж байгаа харилцааг зохицуулж байгаа хуулийг барьж байгаа шүү дээ. За тэглээ. Гэтэл тэр зам дээр байгаа цагаан ногоон шугам биш шүү дээ. Тэрийг хэн тавьдیں۔ Тэрийг нийслэл тавьдаг байхгүй. Тэгэхээр тэгэхээр энэ хоёр та бодоод үз. Ауул нь тэр яг тэр бодлогыг замын цагдаагийн буюу те тээврийн цагдаагийн газар энд гарс тавиул эрсэл баг энд тавиул ингэж тооцоолох хэрэгтэй үст. Тэглгүй яах вэ? За яг тэр хоёр ажлын хэсэг мэдээж тэр ажлаа хамтарч хийдэг л байх л та. Аа. Гэхдээ л та зүгээр энгийн жишээнээр л бодоод үз. Тэгэхээр одоо хаана гарц гарах уу? Хаана шугам тавих уу гэдэг чинь нийслэлтэр байгаад шүү дээ, тэ? Ирэх хэмжээ. Тэнгүү тэр чинь хоёр өөр. Хоёр өөр юм байна. Өөр болоо явчих. Өөр болчихсон байна, тэ? Энд чинь нэг хүн дээр очиж үйлчлэх байтал хоёр талаасаа <laughs> хоёр өөр зүйл яриад хийгээд байна шүү дээ, тэ? Тэгэхээр иймэрхүү л ойлголтын тухай ярьж байгаа юм да. Тэгэхээр энэ өөрөө их тийм шитгэл болохгүй ойлголт. Бас шитгэл болохгүй зүйл. За хуулийн хэрэгжилт гэдэг дээр би бас нэг жишээ ярил л да. Ингээ Америкт Виржиниа мужид одоо жишээлбэл тухайн жил нь автомашины усал их олон гарчээ гэдэг одоо хууль тогтоогчид хуралдаад асууж штэ. Энэ яагаад ингэж их автомашины усал гараавэ гэсэн чинь машинууд хурд хэтрүүлээд байна. За тэгвэл хурд хэтрүүлэхэд одоо хэд хэдэн доллараар торгож байгаа тэд гэж. Наатаха 3 дахин ихсгээд. Аа Тэгэл болоо. Асуудал нь тийм үү. За тэгсэн чинь одоо монголчууд биелгүй ярьж байгаа байхгүй. Хөөе нэг хурд хэтрүүлснээр торгуул 3 дахин нэмэгдсэн шүү. За одоо хүний нутагт зовж олсон мөнгө тийм юмд өгчвээ хурдаа барьж яваарэ гэд ингээл биендээ сануулад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би эндээс хуулийн хэрэгжилтийн нөгөө талд нь тэр хүний талхны мөнгөтэй юм уу те хариуцлага гэдэг имийг яг өөрийнх нь эдийн засгт Америк бол илүү хүйдэг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь үс үсээгүй тэрийг хийх хэрэгтэй болж байна одоо тий. Тэгээ би энэ тухай нэг э, хүн надаас сухаар нь ярихгүй юу. За Монголд бол хэрвээ хуулийг уншиж чадахгүй гайхахгүй бол тургуулаа өндөртэй явчихт яагаад вэ? Тэгвэл бослог гарна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би гайхаад бослог гарна гэж юу гэсэн үг юм? Жишээлбэл энэ хүмүүс ингэж болохгүй энд одоо автомашиныг хурд хэтрүүлснээс болоод тэдэн хүүхдээ амнаас өргөдөөд байна энийг тургуулж өндөр тавиад та нар энийг сахиа гэхээр юу гэсэн үг нь торгуулчийн өндөр байна гэж эсэргүүцээд байгаа нь би хууль зөрчнөө гэж хэлж байгаа үгүй гэдэг. Тэгэхээр нөгөө буцаад надад харагдаад байгаа нь иргэдэд өгч байгаа мэдээлэл шийтгэл нь тухайн хүний амьдрал дээр очиод бас наах ёстой юм уу гэж л бодоод байгаа. Чи бол энэ талаар юу гэж байна? Би зүгээр наадхан дээр чи яг нөгөө тодорхойсон байр суурь хийж мэдэхгүй байна. Зөвхөн өөрийнхөө харснаар бол би сөүл үндэсний сургууль төгссөн шүү дээ тийм. За Солонгост бол нэг тийм судалгааны хүрээлэн байдаг. Тэр судалгааны хүрээлэн бол юу судалдаг вэ гэхлээр Сөүл хот болон бусад Солонгосын бусад хотуудад тийм ээ а амьдарч байгаа хүмүүсийн хэмнэлийг судлаад тэндээс тэр хүмүүсийн 50 сайхан амьдруулахын тулд эрсдэлгүй байхын тулд яах вэ гэдэг судалгааг урьчилж хийдэг байхгүй. Тэгээ тэр бүх судалгаа хийснийхаа дараа тэд нар дүнэлтээ гаргаад тэр дүнэлтэн дээр үндэслээд засгийн газар тэг дүнэлтийг цааш үргэлжлүүлэнгүй ажил хийдэг. Нэг өөрөглөх юм бол хаана гэрлэн дохио тавих уу? Хаана гарц хийх үү те? А хаана хур тэмжигчийг хідээр байлгах уу гэдгийг тохиролж өгдөг. Тэгэхээр эндээс бол би зүгээр юу харагддаг вэ гэхлээр бид бол яг хийж байгаа ажил төслүүд дээрээ судалгаа гүйцэтгэхгүй байгаа. Полиси гэдэг ойлголтыг бол айгүй том зургаар нь хараад тийм том мега төсөл дээр ч юм урт хугацааны стратегийн төвчний бодлого дээр хараад байгаа хгүй. Гэтэл яг үнийг эрэхтэй а энэ замын хашлагыг жил болгон солих нь зөв юм уу үгүй юм уу гэдгийг эдийн засгийн талаас нь болоод бусад гарчлах эрсдэл ач холбогдол талаас нь хийсэн нэг ширхэг судалгаа байхгүй. Энэ бол өөрөө юу илэрхийлж байгаа нөхөр одоо яг бидний яриад байгаа энэ торгуулийг ихээр тавьчвал те бослог гарна гэдэг чинь тэр хүн судалгааны судалгаагүй хүний өгүүлбэр байхгүй юу? Энийхээр бол кейс бол би зүгээр зүгээр хар практик талаасаа харж хэлж байгаа тийм мэдээж тэр хүн судалгаан дээр судалгаагүйгээр л явж байгаа хэрэг би бодож байна. Яг тэгэхээр бид нар чи одоо яг хийж байгаа ажлуудаа судлах хэрэгтэй болчиход шүү дээ. Жохон ч гэсэн судалгаануудыг хийх хэрэгтэй болчиход байхгүй юу? Тэгээ энэ судалгааны ажлууд чинь хийгдэхгүй болохоор бодит амьдрал дээр гарч байгаа шийдвэрүүд 2 муу 3 хоноод унжин штэ. Тэр нь яаж нөхөр сошиалаас хамаарат унаад байна тийм үү? сошиал их давлгаанд болж унаад байна. Гэтэл судалгаатай хийгдсэн ажил бол юмрч нийгмийн шүүмжил авж исэн нийгмийн шүүмжил авахгүй шүү дээ. Үндслийг олон нийтийн өмнө гаргаж гаргаад тавьчихсан. Эсвэл эсвэл шүүмжил авахгүй байхгүй. Судалсан юм чинь. Нийгмийн сэтгэл зүг судалсан. Дээрээс нь хэрэгцээтэй хэрэгцээгүйг судалсан байхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юу илэрхийлдэг нөхөр бид нар ерөөсөө мэдээлэл дээр тулгуурж ажил хийгээд байна. Мэдээлэл судалгаан дээр биш мэдээлэл судалгаан дээр биш мэдээлэл дээр тулгуурж. Одоо энэ бол цаашид байж болохгүй зүйл юм. Энэ за том зургаараа болиё. Жижиг компанидэр ч гэсэн бид нар нэг төсөл рүү хөрөнгө оруулалт хийхдээ тэрийг бид нар тултлан судалдаг штеп. Энийг оруулж ирвэл унах уу, босох уу, эрсдэл нь юу, сөрөг тал нь юу, хийн шүүмжлэх үү, тэ? За хэрэглээ гэхэд тэр хүн дээр ямар реакшн гарах уу, монгол хүний бие тохирох уу, тохирохгүй юу гэл тэ. За бүр цаашлаад үнийн бодлогын хувьд тэр хүний авч байгаа цалин хэд вэ? Бид нар энийг хідээр зарах уу? А тэхийн тулд яг бид нар логистикийн зардал ямар байх вэ гэл. Ингээл бид нар бүх юмаа судалж ийж мөнгө өгдөг штеп. Компаниуд бол зөв явж байгаа компаниуд. Гэтэл а буруу явж байгаа компаниуд бол энэ сте алах юм шүү. Тэр тэр хуушурын цех халаад байна. Хажууд нь очиход нэг хуушурын цех барьчихъя гэд. Тэгээ ингээ харс чи 2 цех, 3 цех, 4 цех болоод яг үндэндээ яг тэр нэг хуушурын цех тохирсон л хүн тэр хавар эргэлддэг. Зах зээл нь байсан чи дөрөв хуушурын цех гаргууд дөрөв хуваагдаад дөрвөлээ зэрэг дампуурч байгаа байхгүй. Энэ бол бодит амьдрал тий. Тэр эн чи юг харуулдаг нөхөр бид алхан бүрээ одоо судалдаг болцсон хуучны Монгол ус биш болсон. Тийм ээ тийм. Одоогоос 15 жилийн өмнөх бизнес өнөөдрийн бизнес хоёрт асар том ялгаа гарсан байхгүй. Магадгүй 90 хэдэн онд өмч хөвчлөөр бизнесээ эхэлсэн мөнгөтэй болсон хүмүүсийн тухайд бол одоо бизнесийг хараа өөр нүдээр харж эхэлж байгаа. Тэр хүмүүс. А шин цагийн бизнесүүнүүдийн үнцгэл бүр өөр шттэ. Тэд бол маш их өөр зээлээр маш олон дарамтаарх босч ирж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс эцсийн дүндээ юг ойлгодог гэхлээрэ судалгаа бол нэг номер байна гэдгийг ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр яг төрч гэсэн өөрөө одоо нийгэмтэй л болох хэрэгтэй шүү дээ. Судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо чивтер ярин дээрээс тэ нэгдүгээр хуулиуд нь бол ингээд салангат байгаа энэ систем нэг багц руу орох хэрэгтэй юм байна. Яг гэвэл нэг хүнд үйлчилж байгаа учраас тийм гарч байгаа хуулиудын уялдаа холбоо нь илүү тодорхой байх хэрэгтэй болж байна гэдэг нэгдүгээр санаа тийм үү? Хоёрдугаарт ямар нэгэн шийдвэр гаргахад хуулийн талаас ач бай, захиргааны талаас ач бай ямар нэгэн шийдвэр гаргахад заавал урьдчилан судалж судалгаан дээр суурилж байж шийдвэрүүдээ гаргаж явах хэрэгтэй юм байна. Хууль ч гэсэн судалгаан дээр суурилж байж цаашаа явах хэрэгтэй юм байна. Сэргэж судалгаа хуулийнх нь хоорондын уялдаа холбоо хамгийн чухал юм байна гэдэг. Ийм санаан дээр очиж. Хошин шогийнхан маазраад байгаа зү нөгөө бичгээр бүрдүүлээ очисон чинь нөгөө боржгон гэдгээ батлаад ир гэдэг шиг тий. <laughs> Ягаад гэвэл үнэхээр үйлчлэхгүй байя гэж хүсвэл байх эрхцэн орчин бүрдсэн байхгүй. А үйлчлээгвэл бас үйлчлэх эрхцэн орчин байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр эн чинь өөр юу илэрхийлээд байгаа юм бэ гэхээр одоо бид нар яг энэ эрхцүү нийгмийн тухай айгүй их ярьж байгаа мөртлөө яг тухайн моментод хэрэгтэй хуулийг гаргаж ирэхдээ бусад хуульд хуйлтаа хэрхэн яаж уйлж байгаа гэдэг дээр төгс судалгаануудыг бас хараа жоохон муу хийгээд байгаас хамаарат зарим нэгэн хуулиуд дээр л хүндрэлтэй асуудлууд үүсээд эхэлсэн гэдэг нь л нийгэмд бодиттойгоор л харагдаж байна. Энэ би хэлээд байгаа юм биш. Угаасаа л нийгэм бий болсон асуудал байхгүй юу? За, хуулийн талын асуудал дээр хуулиа нэг гүнзг ирэхгүй. Энэ асуудал ингээд өргөлөө. Ер нь хурц идэв. Хоёлаа энийг ярьсан алууч шүү дээ. А их шүүмжлүүлэх байх. Яг уу зүгээр гол хоёр санаа бол тэр байна гэдэг. Хоёлаа өнөөдөр ярилцлага дээр төвтөрн гаргаж байгаа нэг өнцөг хамтраад. За дараагийн асуудал нь чи сайн нэг яг миний бодож байгаа зүйлийг хэл. Шинэ үеийн залуучууд өөр болсон тий. Одоо бизнес хийхдээ ичдэр ямар нэгэн ажил дээр орж ирж байхдаа одоо залуучууд бол өөр болсон. Өөрийнхөө юмыг босгож байгаа зүйл. Тэгэхээр одоо нийгэмд бол яг нэг шинэ үе гарч ирж байна. Ялч байхгүй. Тэгэхээр би нэлээд олон жилийн өмнө чиний хийжсэн глобалсио нэвтрүүлгийг анх сонирхож харахтаа өнөөдрийн нийгэмд дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэх залуучуудыг ийм л нэг төвчний байвал гэдэг тийм стандартыг бусдад ойлгуулах гэж хийсэн байх гэж бодож байгаа юм. Тэгсэн. Тий. А өнөөдөр ахаал нэг сайн муу хоёр сөргөдөл гарч ирээд байна л та. За цүнх хөрөгчдийн тухай ярих гэж үүтэ одоо э, сүмжлэл байна шүү дээ. Би бол нэг талтаа болвол хин нэгний гүйцэтгэгч болж явж ийн улс төрөөс ашиг олох бодол санаа заримд нь байна гэж харж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа би бас эргээр юу гэж харж ийн гэхээр энэ залуучууд бас юм сурж ийн. Улс төрийн хүрээнд дотор юм сурж ийн хүнтэй яаж гарцсан юм бичиг баримтаа яаж боловсруулах шийдвэр яаж гараад байна. Тэгэхээр бүр ингээд нэг үгсгэж боломгүй зүйл байгаа байхгүй юу? За За тэгэхээр тэгэнгүүт одоо бид нар нэг зүйл дээр санаа нийлээд байна шүү дээ. Улс төрд бол шинэ үеийн залуучууд орж ирэх хэрэгтэй байна гэд. Тэгэхээр энэ залуучуудыг бас тодорхой төвшөнд бэлдэх ёстой. Өөрийнх нь хувь хүнийх нь хувьд те зүгээр өөр талаас нь бэлтэх ёстой юм байна гэдэг одоо над бол тийм бодол төрж байгаа хгүй энэ дэр гүү юм байна залуучуудыг бэлтэх хэрэгтэй юм байна энэ хүмүүс ядаж илтгэх ур чадвартай байх хэрэгтэй. Хуулийн ийм боловсралтай мэдлэгтэй, тэ эдийн засгийн Монголын түүхээ бас мэддэг байх хэрэгтэй. Бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх хэрэгтэй. Байнч гэдгийм үү те. Ийм төвшөнд залуучууд өөрсдөө эхлээд бэлтжиж ус төрлөө орох хэрэгтэй юм байна гэдэг. Одоо ингээд надад санаа төрж байгаа хгүй. Тэгэнгүүт би глобалсио e чинь хоёр дахь нь явах юм биш үү гэл. Одоо би ингээд бүр илүү сонирхоод байхгүй юу те. Ийм маягаар залуучууд бэлтгэх ёстой юу? Чи өөрөө одоо туулж өнгөрс их залуу ус улс төрд орсон хүн. За чи өөрөө эргээд харахад би бол чин үннийг хэлэхэд өнөөдрийн тэр нийгмийн шүүмжлээд байгаа. Намагч ил цагаан шүүмжилтгэлтэй. Тэр шүүмжлээд байгаа цүнх хэрэгч байгаа нэг штэ. Нэг өөрөөлөх юм бол 2008 онд Арслан намын нарийн бичгийн дарга болсон. Бусдын хардгаар магадгүй Алтан уугийн цүнх хэрэгч. Дараа нь би мэдээлэл технологийн газрын дарга болсон засгийн газар солигдсон. Бас л нэг э, дараа болоод яваад байна шүү дээ. Сайхан билгийн цүнх хэрэгч гэдэг юм уу те. Ер нь бол цүнх хэрэгч гэдэг хочийг магадгүй над шиг залуучуудад бидрийг матралах гэж гаргаж ирсэн хил зүг том юм аахгүй юу? Яг үнэн хэрэгтээ хүн дарга болж төрдөггүй байхгүй юу? суралцах хэрэгтэй. Хүн шууд багш болдоггүй шүү дээ. Тийм болохгүй. Шууд бас аав ээж болчдоггүй байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ өөрөө яадаг вөхөр эволюц явд юм аа. Аа Удирдлагын ахтам төгсөөд бас ус төрч болдгүй шүү дээ. Болдгүй шүү дээ. А сөүл үндэсний сургууль төгсөөд бас ус төрч болдгоо юм аа. А дээрэс нь би бас өөрөө ус төрч бас биш ээ. Тэ? Гэхдээ энүүгээр зүгээр би юу илэрхийлэх хүсэж байгаа гэхээр альва зүйлч нь тодорхой цэгт буюу өндөрлөх төрхтэй өөр өөрийн гэсэн ийм шат дараатай байдаг юм аа. Өнгөрсөн үеийн бүх том улс төрчдийн социализмын үеийнч тэр улс төрчдийн түүхийг аваад үзээрэй. Дандаа туслах, шадар туслах энэ хүмүүсээс эхэлсэн байдаг юм. Гэхдээ би ганц зүйлийг хэлье. Хүн хамгийн ихтгэлтэй, өндөр босралтай хүнийг л хажуудаа дагуулж явдаг болохоос биш. Хинч биш хин нэг нэг та хажуудаа дагуулж явдаггүй байхгүй. Тэгэхээр өндөр албан тушаалтны хажуудаа дагуулаа явж байгаа хүн гэдэг тэр залуу бол эсэргээрээ таны төсөөлж байгаас өндөр босралтай. Таны үзээгүйг үзсэн илүү туршлагатай хүн байгаа шүү. Тэр энийг би зүгээр албаар хэлье гэж хэлж чам та ястаа нэг задансан газар маашлаа гэдэг шиг сонирхолтой асуулт асуулаа. Одоо би нэг юм дээр айдэн шүү. За. Шинэ үйл гэж яриад байна те. Шинэ үеийн залуусл гэж яриад байна. Гэхдээ тэр хүмүүс аль төвшөнд яаж бэлтгэгдсэн гэдгийг бид нар эргэж харах цаг болцсон шүү. Яг нэг төвшнгөөр яаж үнэлж болох нэг олон нэвтрүүлэгт ороод ухаантай юм яриад pop pop стилтэй юм яриад байгаа нь бас нэг бэлтгэгдсэн гэдэг нь бас биш шүү дээ. Нин үгүй хэлэхэд, нин үгүй хэлэхэд бид нар өөрсдөө ч гэсэн адилхан юм шиг үлээ. Яг тэр хүний бүтэн CV-г хийж уншиж үзэх байхгүй. Тийм ээ. Үнэн. Яагаад дэлхийн том сургуульд явход те аль ч улсад очиход CV гэдгийг цаавал үздэг юм бэ? Тийм. Эн чинь нөгөө нэг нэг номерын таны цонх байхгүй те. Таныг харах өнцөг шттэ. Тэр CV гэдэг чинь түүх байхгүй юу? Энэ хүн юу хийж бүтээгээд ямар шагнал урамшуул аваад яагаад нэгэд ирсэн гэдгийг хардаг байхгүй. Дараа нь тэр хүнтэй уулзаад окей энэ хүний CV энэ хүн хоёр нийлж байна. <laughs> Тийм учраас энэ хүнийг би дэмжээ. Энэ хүнд би тэтгэлэг өгье. Тэ энэ хүнтэй би бизнес хийл гэж ярьдаг үстэй. Үнэ. Үнэ. Үнэ. Одоо таавал Америкт маш олон жил болсон. Энэ бол маш том соёл. Маш том соёл. Ерөөсөө л одоо үнэлэх үнэлэмж, ихний үнэлэмж. Энэ ядаж тэр чинь Энэ ийм төвчний хүн залуу юм байна. Энийг ийм төвчөнд хүргэж болох юм байна. Энэ хүн энэ төвчөнд хүрэх гээд байгаа миний зорилтыг хангах юм байна гэж бодож байгаа учраас тэр залууг дэмжиж байна. Тийм үү? За окей. Тийм учраас ер нь бол бид нар зүгээр илүү зүйлээр бодтой үнэн л байх хэрэгтэй. Би юу хийсэн? Би юу хийгээгүй? Би юу чадна? Юу чадахгүй вэ? Мэддэг бүгд хилд сурсан л байх хэрэгтэй. Энэ бол нэг номерын босрлын анхан шатны стандарт. Гэхдээ энийг хэн хизээ олж авдаг вэ гэхээр өөрийгөө энэ дэлхийн 7 тэрбум хүний хинч биш эс гэдгийг маш том зүйл дээр очиж харсныхаа дараа л өөрөө өөрийгөө ойлгодог байхгүй. За за би чадахгүй зүйлээ чадахгүй гэд хэлчихье гэж сурдаг байхгүй. Отоогол бол монголчууд эсэргээрээ худлаа өөрөө өөрийгөө мундаг болгож харагдуулахгүй мэдхгүй зүйлээ мэддэг юм шиг яриад тэгээл сууж байгаа байхгүй юу? Энэ бол асуудал. Би ч тийм байсан. Би ч тэрнийх нь нэг байсан. Нэг бусдыг жижлэх юм байхгүй. А гэхдээ хамгийн гол нь би өөрийгөө ойлгосон байхгүй. А би үл хийж биш юм билээ. А гэхдээ би энэ зүйлийг л чадах юм билээ. Энэ зүйлийг л чадахгүй юм билээ гэдгийг би ойлгосон байхгүй. А би бас мэдхгүй зүйл дээр уучлаарай би мэдхгүй гэд хэлээ сурцсан. Энэ миний энэ тоглоом хамгийн чухал зүйл. Гэхдээ энэ философийг би хүүхд байхдаа ойлгоогүй. Манай өөмөл яг тэр үед хилдэг байсан байхгүй надаа. Чи одоо тэгээд нэг би нэг амар хурдан морь унах дуртай жоохон. Тэгээ багасаа. Тэгээд чадахгүй юм байж нөгөө морин юм уу? Морин юм байж айгүй хүний морь унж гуйж унах дуртай. Тэгээ нэг удаа зайлвал манай сумд Нимбүү гэж хүн байсан. Тэр Нимбүүгийн шарга газар гэж айгүй хурдан шарга газар гэсэн. Тэгээ би нөгөө нэг э, морь унах хоббитэй хөгчөнд тэр жил ихтэй хурдан байсан. Тэгээ би их сунгаанд унаад нөгөө их хурдтай хазарч хатурчихгүй. Тэгээ хадуураад хадуурна гэдэг нь уралдааны замаар чигээр явах хөтөл чинь нөгөөт чинь жоох хөвгтэй чаваад хөндлөн гараад явчихгүй. Тэнгүүтээ нуурын голд очиж зогссон. Тэг би чи жоохон хөвгтлэнд ойрлж шаарлал бөөм болно өстэй. <laughs> Тэгээ нэг өвөөгийн ганц хүү те. Тэгээ намайг чин тэндээс ингээ авсан. Тэгээ манай өвөө намайг загинжсэн баг. Чи чадахгүй юм бол хүнд чадахгүй гэж хэл сур те. Айж ивэл айж ийн гэж утсвал тэг чадахгүй гэж хүний одоо намайг тэр хүн эрсдэл гэж юу ч бодохгүй байхгүй тэр хуучин хүмүүс чиг сонин шүү дээ тий. Э. Чадахгүй юм байж хүний адуу одоо азрах чи хурдан азрах хадуур болоод ингээд сургачихыг гэж байгаа байхгүй. <laughs> Тэгээ чаддаг хүүхдээсэн бол зам руу босож орол уралт чинь тий. Гэтэл миний буруу болоо урьчаа. Гэтэл уул нь бол дотор би чинь намайг өвөө намайг өмөөрн тий. Өмөөрөөд миний мөн хүүхдийг алга шахлаа гэж тэх ёстой байтал эсрэгээр би загнуулж байгаа. Э. Чадахгүй байж хүний азрах тий. Хадуурлаа сургачлаа гэж. Тэгээ тэр үед л яг энэ философиг өгчээсэн юм байна. Яг бид нар чинь ерөөсөө нөгөө хажуудах эрдэнэ мэддэггүй гэдэг шиг яг ингээ үн цэнтэй философиг ерөөсөө ойлгохгүй шүү дээ. Тэг хизээ ойлгодог вэхээр алддаг. Эсвэл өнгөрснийхэн дараа ч юм уу ойлгодог. Тэг ер нь бол энэ нэг цаг хугацааны энэ чинь нэг үечлэл ба шүү дээ. Тэг яг тэр тухай би энэ нэг бид сая эрэхтэй ном аваад ирсэн. Энэ номон дээр оруулсан. Цаг хугацааны алдагдал хизээж нөхөхгүй баялаг юм а гэж. Яг миний энэ ном бол нөгөө сөүлэн үндэсний их сургуульд нэг 700 хоног э, яг академик сургалт авч явах энэ тэмдэглэл аахгүй. Тэ нөгөө хэрхэн яаж хинч биш болж байгаа тий. Хэрхэн яаж нөгөө жинхэнэ нөгөө мэдлэгийн өмнө очиж сөхөрж байгаа үнэнд үзэж өөрийгөө үнэлж эхэлж байгаа. Жигаа тухайгаа өдөр болгоны тэмдэглэлээр оруулсан ийм ном юм. Тэгээ би нэг хүүхдүүдэд зориулж гаргасан. Тэгээ яг нөгөө энэ бол нөгөө зарах гэхээсээ илүү сонирхсан хүн уншвал илүү нөгөө аа за за би сурах үедээ аюу сайн зүйл ингэж сурах хэрэгтэй юм байна Тэгэхгүй л ирээдүйд би энэ сургуульд очиход жишээлбэл ийм асуудал үүсэх юм байх шүү, тэ. Тийм учраас цаг хугацаа гэдэг бол их чухал юм байх шүү гэдгийг л ойлгуулах гэж залуучуудад зориулж битсэн байхгүй. За санал нэг байна. Нэг талаас яг бид нар муугар одоо сөрөг байдлаар харж байгаа ч гэсэн тийм маш олон залуучууд ийм нөхцөлд өөрийгөө мэдэрч өөрийнхөө чадах юмыг мэдэрч чадахгүй зүйлийг ойлгож ингээд бас тодорхой төвшөнд хүнээс сурах юмас сураад хөгжиж явж байгаа тийм Дээр нь бид нар зөвхөн мэдлэг яриад байд туршлага маш их чухал тий. Одоо тэр хүнтэй цуг яваад хүнтэй яаж харилцаж байгааг харж байна тий. Хүнд өөрийгөө яаж ойлгуулж байгааг мэдэрч байна. Бичиг баримтыг яаж боловсруулах ёстой юм бэ? Гэгчлэнгээр энэ бас ингээд тодорхой хэмжээгээр тэр хүмүүст туршлага нь өөрийнх нь баялаг болж шингэж идэг юм байна гэж. Тэгэхээр би бас энэ сая ирсэн зүйлтэй чинь би адилхан санал хэлж дахиад нэг зүйл За чи номны тухай сая дурдлаа. Бас миний нэг боддог зүйл үүд. Хүн хэдий ч нэх юм ойлгож ухаарах тусмаа, өөрөө мэдрэх тусмаа тэрийг бусдаа хуваалцах хэрэгтэй юм байна тий. Тэр хүн яаж хүлээж авах нь хамаагүй шөмжлөг, дургүй байг хамаагүй уншихгүй байж бол гэхдээ энэ бол Жаданба гэдэг хүний Сөүл их сургууль сурж байхдаа өөртөө бий болгосон зүйлээ бусд хуваалцж байгаа зүйл тий. Тэгэхээр би бол энд талархаж байна те энэ бол сайхан бүтээл байна. Чи сая товч дурчлаа. Гэхдээ чи нэг жаахан дэлгэрүүлээд за үгүй энээр энэ Жаданбагийн номыг аваад уншия гэж <laughs> бодох хүртэл чи нэг жаахан өөригөө тэр талаас нь залуучуудад нэг хилээх тахтай. Яг миний чинь Ихсэг олон улсын их сургууль төгсөөд дараа нь би чинь энэ сургуультай магистр хамгаалсан юм. За. Тэгээ нэг глобал удирдах цанг үүсгэн байгууллаад бижгнүүлж явж явж хагаад тэгээ Арслан намын нарийн бичгийн дарга болчихгүй. Тэгээ нарийн бичгийн дарга болохоос эхлээд би ер нь бол сурах хэрэгтэй байна, гадагшаа явах хэрэгтэй байна гэдэг айгүй том бодол тэгэл яваад байсан. Тэгээ тэр бодолтойгоо явсараад дахиад агентлагын дарга болчих 29 настай. Тэгээ 29 настай агентлагын дарга болоод 33-т би ч ажиллаагүй л явж байгаа юм л та. Тэгэхдээ яг яг явхаас өмнө 1 жилийн өмнө сургуульд аплай хийгээд тэгээ тэнцээд явж исэн. Солонгосын засгийн газрын тэтгэлгээр сурсан л та. За яг ер нь бол сүүлийн үед та мэдчихэж штэ. Ер нь 35-аас дээш насны магистрийн тэтгэлэг өгөх ер нь жоохон дургу болцсон. Яагаад гэвэл та манай сургуулийн магистрийг хамгаалаад тэгээ цаашаа та доктор сурах шаардлага гарна. Доктор сурахаар таны ингээд төгсөж гараад бүтээх баялаг те бол жоохон хэцүү болно гэдэг талаас нь харж байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ өчнөө 100 мянган дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа залуучууд дундаас би таныг сонгох гэж байна. Би солонгосын татвар төлөгчдийн мөнгийг танд өгөх гэж байна тийм үү. Гэхдээ энэ мөнгөний үнц нь юунд орших юм хэрэг та бидний заасан зүйлийг буцааж яаж бусдад тараах вэ? Та түгээн дэлгэрүүлэгч байж чадах уу? Тэ? Одоо энэ христийн шашнаар бол та номлогч номлогч байж чадах уу э. гэдэг тийм үү? Энэ ойлголт багхгүй юу? Түгээн дэлгэрүүлж чадах уу гэж. Яг энэ ойлголтыг л харж байгаа. Эсэнээс ч харж байгаа. Ирээдүйд л хасан ч харж байгаа. CV-нээс нь ч харж байгаа. Хамгийн сүүлд нүүр тулсан ярилцлагаас харж байгаа байхгүй тий. Тэгэл тэр хүнд итгэлэг өгч байгаа. Тэгээд төгсөж гараад тэр хүн нийгэмд очиод яг нь энэ олон залуучуудын өмнөөс ядамбай гэдэг үг явчлаа шүү дээ тийм үү явж ирчээд уучлаарай би таны өмнөөс сөүл үндэсний их сургуульд IT policy гэдэг энэ мэрэгчлэр те Master of Science in Engineering гэдэг тайтлыг авчаад ирлээ ихтэй бити харамс би танд бол ийм юм их түгэнэ л гэдгийг харуулж байгаа байхгүй юу тэрний эхлэл нь болгож би энэ номыг гаргасан юм тэгээ энэ сургууль би яагаад явчихв те тэгээд очиод юу болж хувирв <laughs> ямар юм байдгийм бэ те яаж зов зовсны эц жарганд гэдэг эцэст нь яаж би дуусгаж чадав те Google Scholar-т би судалгааны ажил хамгийн сүүлд яаж оруулав Тэг энэ бүхний дараа эргээд тарахад ийм зүйл болдгийм байх шүү Тэгэхэр бид нар ингэх хэстэн байх шүү гэдэг тэр мотивашныг л өгч байгаа. Тэр миний энэ ном бол цэвэр зүгээр л тэр хүнийг өдөөх Магадгүй жоохон эм орцсон ч юм одоо эмо гэдэг нь шүү дээ нөгөө эмзэг мэдрэмтгий онцгой гэдэг нь шүү дээ тий. <laughs> Тэр нэг тийм хямралд орцсон үедээ магадгүй миний номны нэг тодорхой хэсэг унших юм бол аа өгсөн болох юм биш гэдэг ойлголт яав. Энийг би яагаад мэдэрсэн бэ гэхээр яг нэг жижигхэн оюутны байранд суугаад хизээч уншиж байгаагүй тэр академик англи хэл дээр paper-д уншаад тий. Тэндээс ганцхан өгүүлбэр хайгаа сууж байхдаа хүн өөрийгөө энэ дэлхийн хамгийн тэнэг хүн юм байна гэж боддог байхгүй магадгүй энэ сургуулийн хамгийн тэнэг оюутан би байх л гэж боддог. Тэгэхэд л тэр хүн нэг өгүүлбэр хэрэгтэй байдаг хгүй. Биш ээ чи тэнэг биш ээ. Яг хажуутлын чинь <laughs> Алекс ч бас юм тэнэгэл сууж байгаа. <laughs> Адилхан энэ бол угаасаа л те угаасаа эрдмийн ажиллаж байгаа бүх хүнд л байдаг л зовлон шүү л гэж ойлгох хэрэгтэй байдаг байхгүй. Магадгүй сурж байгаа хүмүүс энийг унших юм бол жоохон тайвширна. За тийм ээ тиймээс жатанбаач бас найтай адилхан <laughs> эвгүүл гар байсан юм байна гэж те. Яг уу нөгөө хамгийн сайхан диплом ямар диплом байдгийг хэрэг хамгаалсан диплом гэдэг шиг те. Би диплом хамгаалсан. Би Google Scholar-т оруулсан тийм үү. Тийм учраас одоо юу яах вэ? Үнсэнтэй төгсөгч л байхгүй юу? Гэл чин тэр хамгийн сүүлийн л гоё харагдчихаа хэсэг. Амьдрал дээр тийм л байгаа шүү дээ. Тэр хүн ямар их зовлон туулдгүй. Тэр тухай бичсэн. Магадгүй хин нэгэн хүн төрийн өндөрлөгт хүрсэн тухайга номоор бас ингэ бичгээд тэр хүний тухай бас гүн гүнзгий ойлгоно. Ер нь хүмүүс бичдэг шүү дээ тий. Түүхээ бичдэг. Тэр чи яагаад тэрийг гаргаад байгаа юм бэ гэхлээр тэрний чарт уучлаарай. Би зүгээр үж байгаа нэг юм дарагч юм тий болчихоогүй юм шүү. Төршөнд очоогүй юм аа. Би ийм хүн байж байгаад ингэс юм аа л гэдгийг хилээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ магадгүй тэр дундаас нь миний энэ алдаа битээ давтаарай. Замаа ингээд товчлчоор л гэж хэлэх гээд байгаа. Тэг юм бол илүү их амжилт гаргана шүү. Би яагаад энийг дахиад давтаа хэлээд байгаа юм бэ гэхлээр би жоох нэг академик англи хэлний мэдлэг аяг муу очсон байхгүй. Тэг би нэг сурж байхдаа давхар ингээд англи хэлээ давтаад байсан. Тэгээ энэ нөгөө нэг хилийг давхар давтаад хичээлийг цуг хийгээд явахлаар цаг хугацааны алдагдал дээр би илүү их юм уншаад өшөө их юм судлах байсан боломжоо л алдчихж байгаа байхгүй. Би 2 жил хагасын тэр үнгүү сайхан кампуст хоолтой тий цалинтай тэр сайхан боломжийг би ингээд нэг хоёр юм зэрэг сурж байгаад алдчихсан учраас хурж ирээл толгороо шаачих тий. Би нэг жоох энэ чиглэл рүү жоох юм уншаад энэ чиглэлээс жоох жоох юм татаад ирсэн бол надад л хэрэгтэй байж тэл гэж бодож байгаа. Сөүл их сургуульд яг за чи хуучин талаас нь ярьлаа тийм үү зүгээр одоо дотоод сэтгэл эморлч бай одоо тэр зовлонч бай тэг хүнд өгүүл гэсэн юм тухай энэ номыг бүтээж а яг залуу хүний өөрийн чинь мэдлэг төлөвшил туршлагын хувьд сөүл их сургууль чамд юу өгөв тэр юугаараа онцлог сургуулийн сургуулийнхаа тухай тэгээд чи яг тэндээс өөрийнхөө хувь одоо өөрийнхөө мэдлэг чадвар цаашаа их карьерийн хувьд чи юуг олж авч чадав? За яг би манай Сөүл бол Солонгостой Sky гэж ярьдаг л да. Одоо Seoul National University, Korea University, Yonsei University гэдэг гурван университет байдаг хөө. Тэгээд тэрний эс буюу те одоо Сөүлд Аки гэдэг Солонгосоор дэлхийн одоо шилдэг 50-ийн одоо өнгөрсөн жил би харна 35-д байсан. Энэ жил хэдэд явж байгааг мэдэхгүй байна ер нь бол топ руугаа явж байгаа юм сургууль. Тэгээд энэ сургуулаас бол зүгээр ерөнхийдөө нэг судалгаанд суурилагдсан сургууль учраас жинхэнэ утгаараа л тэр хүн одоо академик сургалт те за судалгааны ажил оюуны бүтээл гэдэг нь төгс ойлголт гарч ирж байгаа. Нэгдүгээр ойлголт. А хоёрдугаар ойлголт бол би ерөөсөө өөрийгөө л тэндээс олсон. Би юу мэддэг, юу мэддгүй юу ч чаддаг, юу ч чаддаггүйгээ гэдгийг л маш сайн тэндээс ойлгож гарсан. 3 дугаар нэг том зүйл байсан. Би хуульч буюу эрхцүүч гэдэг одоо энэ мэрэгжилтэй хүн байжгаад а би ч нөгөө агентлагийн дарга болсон шүү дээ. <laughs> Тэгээ мэдээллийн технологи шиг харилцаа холбооны газрын дарга болоо шүүмжлүүлээл мэрэгжлийн бус хүн ирлээ. Энэ залуу чадахгүй гэл. Тэгтээ яг уу 4 жил ажилласан. Хийсэн зүйл байгаа. А дотоод орхисон зүйлч байгаа. Энд дээрээ тулгуурлаад би хоёр том мэрэгжлийн эзэмшгээр явсан. Би Альбиасоор IT инженер тэгтээ бодлого төлөлтийн инженер болж ирсэн. Тэр утгаараа энэ салбарын хүн болж ирсэн. Энэ бол тэр сургуулиас авчирсан миний гурван зүйл. Дээрээс нь би нэг номтой ирсэн, нэг бизнестэй ирсэн. <laughs> Ингээд гарын 5 орнд багтах сайхан зүйлтэй ирсэн. Хоёлаа чин кондишн гэдгийг мэдхүү. За. Өө би одоо наатаа чи мэдхийн дээр мэдэн шүү. Тэгээд энийг одоо манай нэвтрүүлэгт <laughs> спонсороор оролцож байгаа. За оролцож байгаа хүмүүстээ өгөөрэй гэдгсэн энэ илэг ядарга их л олон юм сайн юм гинэ. Хойлоо эхлээд нэг төр пауз аваад энэсээ уучин. Чи тэгээд та энэ ундаг мэддэг юм те? Мэдхгүй харин. Аа за за. За чиний харуу. За чи клубд отох гэж яхаа. Энэ Солонгосын одоо 1992 оноос хойш СЖ группийн зах зээлд гаргасан эрүүл мэндийн ундаа. За. Тэгээд эргэд оног элэг хамгаалж, хорлог тайлах, хоол босруулах хэрэгтэн дэмждэг үе мөчний өрсөл хамдаадаг юм юм даа. За. Зэрэгтэй солонгосчууд бол ерөөхдөө одоо баг байнгын л өдөр тутмын хэрэглээ. Ийм болсон бүтээгдэхүүн. Та мэддгүй юм шиг энэ миний бизнес шүү дээ. Оо тийм үү? Тий. Манай би <laughs> дөнгөж төрөх нөгөө нэг нэг бизнестэй ирсэн гэж хэлсэн шүү дээ, тий. А нэг нь нэг нь энэ аахгүй юу? За тэгвэл яг уу одоо ямар ч байсан хоёлаа энэ боломжийг ашиглаад Энэ бол одоо хаврын э, дархлаа сайжруулах одоо хаврын тарчиг цаг. Яг хаврын тарчиг цагт монголчуудын нүүдэлчин монголчуудын хувьд нэг хүм мал нэг жаахан туйлдж ядардаг гэж ярьдаг тийм. Энэ үед одоо маш их хүмүүст хэрэглээ болох нэ. Гэтэ хавар гэлтгүй шүү. Ер нь байгаад ингээд нэг орой хүнд хоолмол идчихдэг шүү дээ. Тэрнийхэн араас бол нэгийг уучгаад ерөөсөдөө хоол усруулах хэрэгтэн дэмждэг учраас айгуу сан. Манайх их ихтэй нөгөө Солонгосдоо ч гэсэн ихэнхдээ бас нөгөө хүн тоол идээд сархад зогсолсон үед ихэнхдээ хэрэглээд идэг. Тэгээ тийм учраас илэгдээ тэр сархад тал руу хүмүүс ойлгоод идэв. Гэтэл энэ бол цэвэр эрүүл мэндийн юм даа. Аа зүг зүг. За тэгвэл за одоо нэг зүйлийг ярья. Энд дажманттай юм байна харин. Дотроо дотроо дөрөв төрөлтэйгээ цааш нь ярих юм уу? Одоохондоо яах. За тэр нь бол дараагийн одоо үйлчлэх нь шүү дээ. За өвгийн хүүхэд. За э, Жатанба гэдэг хүн өвөдөр өссөн. Энэ нь явж явж өнөөдөр хуульч болох залуугаараа тодорхой хэмжээгээр сайн үйлэгдэж хамаагүй те хариуцлага хүлээж. Нийгмийн өмнө албан тушаалыг бол би нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээх тэр том сургууль гэж харддаг юм. За гэхдээ залуу хүний хувьд бас хобби байдаг. Зөндөө олон өөрийнхөө хоббиг амьдралынхаа утга учир болгоод явж байгаа зөндөө олон залуучууд байна тий. Энэ бас нэг э, өөрийн дурласан зүйлдээ сэтгэлийн таашаал авдаг зүйл. Ганц хоббиг бол амьдрал заримдаа утгахгүй юм шиг өргөн. Тэгээ чамаг ийм залуу хүн бас ингээд морь үйдэг гэж би юм дээр чи харлаа л та сэвэн дээр. За энэ э, одоо нэг том уяач байна л гэх. За морьныхаа хоббины талаар нэг яриач. Ер нь Өөрсдөө уйддаг юм уу хүнээр уйлдаг юм? Би түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Баг бахта морь унж өссөн. Тэгсэн. Учраас тэрнээс үүдэлтэй. За. Ингээд нэрмэн цаашаа хөгжиж явсаар гад энэ бас ашгүй зүйл юм билэ. Амьдралын нэг өсөөлж хөрсөн. Одоо орчин цагт бол яг хосломл уян хэлбэр гэж явдیں۔ А энэ бол нөгөө чөлөө цагтаар бол мэдээж байнга борон дээр байна. Бусад төлөв үед бол нөгөө хамтарсан хэлбэрээр морь ууж явдаг. Энэ бол хосломл хэлбэрээр явдаг. Тэгвэл би яагаад энэ морийг зүгээр яхаа орхихгүй те энд яваад байгаа юм бэ гэдэгт би гурван зүйл дээр л хэлж чадна. Богнохон. Энд олон юм нурших хэрэггүй. Морь, бүх, сур. Энэ гурав бол үндэсний хамгийн том дархлаа Монгол хүний. Орос, Хятад гэдэг энэ хоёр том гүрний дунд байгаа өнөөдрийн Монгол улсад энэ гурав шиг том дархлаа байхгүй байхгүй. Ялгар л өөрсдийн дархлаа онцлог Монгол хүний цуснд байгаа. Ямар ч нөгөө морь харсан хүн огшдог шиг тийм. Тэгэхээр энэ гурван дархлаа болсон үндэсний соёл үгүй болоход өөрөө монгол үгүй болно гэж би хувьдаа итгэдэг. Тэр утгаараа миний орчин цагт энэ одоо том дархлаан дээр оруулж чадах хөрөнгө оруулалт болмоор байхгүй. Тийм учраас би энэ мориноос ашиг харахгүйгээр нэг холныг ууж сүртэй болохгүй л дээ. Ямар ч үсэн жилдээ нэгээс хоёр адуу улсад цайгаал явдаг хүн. Энийгээ би цаашаа хүүдэ уламжлуулна. Миний хүү ямар ч үсэн нэг азар гадуутай морины зүс таньдаг ямар ч айлын үеэн дээр очисон зүү хүндэтгээд гардаг монгол хүн болох ёстой. Тэрний хүүч бас цаашаа тэгж явах ёстой. Тэгэхээр би энийг бол үндэсний дархлаа гэж хардаг учраас энэ дархлаанд би хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэж өөрийгөө ойлгодог учраас явдаг юм аа. Тэрнээс энийг би хүмүүс зөндөө шүүмжилдэг. Тэртээ тэргүй нэг удаа морины морин дээр мордож үзээгүй хүнтэй моринтой дохоо хортж үзээгүй хүнтэй би тэр хүнтэй морин маргаад яах юм тийм үстэй. Тийм л дээ. Эсэргээрээ би залуучуудад юу гэж хүсдэг вэ гэхээр зүгээр та нар хүндэл тэрээс та нарыг шүт, оролц, уй хүлгээд байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Энэ соёлыг хүндэлж сур. Өөр юм байхгүй шүү дээ. Тэртээ тэргүй энэ чинь хөдөөнийхэн болон уламжлал аваад явж байгаа хүмүүс хөгжүүлээ цаашаа аваад явчихна. Тийм ээ. Тэдэртээ тэд наргүй. Яг хөө уяачтай талаар хүмүүс олон янзын төвлөлттэй байдаг. Нийтлэгээр харахаар нэг огт өөр юм яриад байдаг. Би одоо чиний амнаас бас гоё үг сонслоо тийм энэ бол Монгол хүний дархлаа уламжил энэ бол хүнддэх ёстой нэг уламжил соёл гэдэг талаасаа тийм Тэгэл бүгд муулаад байгаа ярина тэгэл 7 сарын 12-нд 13-нд бүгд соёлоо үзнэ гээл тэр тоосонд нь орно гээл багтахгүй шамбаараа л байж л байдаг штэ. Тэр эн чинь монгол хүний цуснд байгаа ганц гений онцлогтой зүйл мөн л байхгүй. Тэгтэл үнэлэх хэрэгтэй. За уулзаж ярилцсанд их баярлалаа. Би зүгээр сургаар мэддэг хүний хувьд чаданба гэдэг хувь хүний хувьд хинбэ энэ хүн ямар хэмжээний мэдлэг туршлага ямар хэмжээний сэтгүүтэй болсон хэдэн жилийн өмнө хүмүүс хараа шүмжилжсэнээс өнөөдөр энэ чаданба ямар төвшөнд хүрсэн өөрийгөө яаж нээж хөгжүүлсэн гэдгийг хүмүүст жоох чутга ойлгуулахыг хүссэн юм аа тэрнээс биш тав төр өнөөдөр энд суучгаад л тэр намыг энэ засгийн газар шүмжилмэлгүй байг. Би ер нь тиймэрхүү юм жоохон дургу Ягаад гэвэл хүн дотор нь орж ажиллаагүй байж А яг бодит зүйлийг мдэггүй ч хөндлөнгөөс яриад их надад нэг таалагддаг. Үгүй ээ, ер нь тэр нь ихэвчлэн одоо буруу л байдаг байхгүй юу тийм ээ. Төрүүн чи хэлсэн шүү дээ судалгаан дээр ямар нэгэн юм судалгаан дээр суурилж ижил цаашаа яхан бодтой юм руугаа явна. Хин нэгний CV-г уншаагүй гэж тэр өмнөх шүмжлэх үнэхээр хэцүү. Энэ бол нэг тийм мангар уцаан гэдээ ярих бас хэцүү. Тэгэхээр болохгүй. Манай хүн бол ерөөсөө тэгэл хараад шүүмжил эхэлчихэж байгаа шүү дээ. Үний эрэхтэй нэг удаа гар орж харцаж үзье. Тийм ээ. Тийм л байдаг. Тэгэхээр э, Монголын хөгжилд одоо бидний нэвтрүүлгийг бид нар хүсэж байгаа ямар нийгэмд амьдрах хүсэж байгаа тэр нийгмийн өрсөлдөл байгуул. Бид нар тэр нийгмийг хинч байгуулж өгөхгүй. Тэгэхээр тэр нийгмийг байгуулцах те өөрийнхөө хувийн мөрийг оруулах, өөрийнхөө мэдлийг туршлага, дадлага бие болсон үзүүлээ тэрэнд зориулж бусдад түгэж байж энэ нийгэмд шинжил авчрах хүмүүсийн нэг нь гэж би өөрөө ч үнэлж байгаа тий. Одоо ч гэсэн тэр ихтгэл маань илүү батчихв. Тэгэхээр танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Бас сайн муу залуу хүн гэхэд сайн муу юм болгоныг одоо бас харьцан үзээд өнгөрчл байгаа байх л да тий. Гэхдээ өөрийнхөө үндсэнд өөрийнхөө мөн чанарт үнэнч байна гэдэг бол бас хүний сайхан чанар тий. Тий. Дээрэс нь бол би зүгээр энэ улсын хөгжил гэдэгт ганцхан зүйл хэлхийг хүсэж байна. Одоо бид аягүй их том зүйл ярих хэрэггүй. Бид бол ерөөсөө өдөр тутмын өөрийн хийж байгаа үйлээс л улс төрийн хөгжил буюу энэ улсын хөгжил гэдэг зүйл хамаардгийм аа. Жолооч нарын дүрмээр бэрмээр нь тий. Тий ажлын байран дээр байгаа залуу чин сэтгэлээс ажиллаа хийгээд тэр зовж олж байгаа эдэн дүргийг бас айтайхан шиг зарцуулаад цалингаа гүйцэд аваад альва бүх зүйлдээ чин сэтгэлээсээ хандаж чадах юм бол хөгжил гэдэг зүйл чинь цаг хугацааны л асуудал байхгүй. Тэрнээс одоо энэ улсаа хөгжүүлмээр байна гэдэг өмнөх ажиллаа хийхгүй тамхит том том яриад байвал тэр улс чинь хөгжихгүй шүү дээ. Яг л таны өмнөх хийх ёстой ажлаас хамааралтай байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тэр утгаараа л дор өрнөө бид нар чадах бүхнээрээ л хөтлөх ёстой. Тэгээд танд бас ном бэлгэлээ. Оо зай. Ерөөдөө дууссан. Одоо M+ руу л орсон байгаа. Тэгээд энэ ном одоо ном бичдэг хүний хувьд бол одоо хүүхдийн тоглоом. Аа миний хувьд бол одоо миний бас үнэт зүйл. Тийм учраас энийг та бас сайхан хэрэгтэй хүмүүст нь уншуулж идлүүлээрэ. <laughs> За баярлалаа. Номын ч бас хадгалахаас илүү өнгө өнгө юу лээ? Идлүүлэх хэрэгтэй гэдэг ба шүү. Уншуулах хэрэгтэй гэж. Чи ингээд нэг дэлгэдэй. Хин Богл хогсронгоо нэг удаа ном өгтөө бид нарт гэсэн. Номыг та нар хадаг шиг дэлгэж өгчээ тийм шүү дээ. Таглж биш тийм дэлгэж. Энэ одоо нөгөө э, би анх нөгөө явж явах үеийн зураг манай эхнэр хоёр хүүхэд гаргаж нэг гурт хон гидсэнд байсан. Тэгээ намайг тэнд очсноос хойш гурт охин төрсөн л дөө. Тэгээ би чи 2 жил гарын сурчаад хүрээд ирсэн чинь манай охин ш намайг аав биш агаа гэдэг хамж. Тэгэхэр чи нөгөө босрал гэдгийг чи олохын тулд хүн ямар хэрэгслүүлээ чи тий? Охин нь аавгаа танихгүй ахаа гэдэг хүртэл нь том болтол явцсан юм чи тий? <laughs> За баярлаа. За их баярлаа. За баярлаа. Яг уу би бол одоо тэр учиргүй нэгтэй номын мэрэгжил гэдэг бол нэг үнэлдэггүй зүгээр хүний дотоос сэтгэлээс ч яг гарч бусдад түгэж байгаа энэ бол том бүтээл. Тэгээд цааш тийм чинь ажил амьдрал өөдрөг байг зорж зүтгэж байгаа бүхэн чи биелээ олог энэ нийгэмд олон олон залуучуудыг төвчээлж бас үлгэрлж яваарай гэж хүсье. Баярлалаа. Танд их баярлалаа. Өөрсөндөө баярлалаа.